İki ana Əzizə Əhmədova Gülyaz küdürünün göy düzündən göy yığırdı. Azacıq aralı buludun yaşıllıqlara saldığı kölgə altında qoyduğu südəmər körpəsi yatırdı. Birdən azacıq aralıdan qopan gürültü Gülyazın nəzərini cəlb elədi. O döndü. Bir sürü ceyran gürültü ilə dərədən çıxıb düzənlik boyu Gülyaza tərəf qaçırdı. Lakin sürü başçısı Gülyazı görəndə bir anlığa dayandı və istiqaməti dəyişdi. Gülyazın həssas qəlbindən ana fəğanı qopdu. Ceyranlar onun südəmər balasını tapdalayacaq. Körpə dırnaqlar altında didiləcəkdi. O qaçmağa başladı. Lakin dəstə qundağa çatınca nədənsə birdən-birə durdu. Gülyaz bir bala ceyranın büdrüyüb üzü quyulu yıxıldığını gördü. Ah, deyə fəryad elədi. Ceyranlar yıxılan balanı və yatan qundağı dövrəyə alıb durdular. Lakin Gülyazın yaxınlaşdığını görəndə ürküb qaçmağa başladılar. Balaca İran isə qalxa bilmədi. Başını sürünün getdiyi tərəfə çevirdi. Zərif boynunu uzadıb mələdi. Sürüdən bir ceyran geri qayıtdı. O da ana idi. O da balasına səs verdi. Gülyaz bunu görəndə durdu. İndi hər iki körpə ceyranla Gülyazın arasında qalmışdı. Qadın ceyrana acıdığından bir addım da atmırdı. Bala ceyran məliyib çığırır, ana ceyran isə insanı görüb yaxınlaşmağa qorxur, lakin gedə, ayrıla da bilmirdi.'' yazıq-yazıq məliyirdi. Bu aralıq bala ceyran daşa dəyib sıyrılan qızçını güclə sürüyə-sürüyə anasına doğru getdi. Ana ceyran ürəklənib yanaşdı və ürkək baxışlarla ətrafını, Gülyazı nəzərdən keçirərək əziz balasını əmizdirməyə başladı. Gülyaz da körpəsinə yanaşdı. Gözləri ceyranlarda ikən balasını qaldırdı və oyanan körpəsinə süd vermək üçün yaxasını açdı. Onlar hər ikisi ana idi.